A través de la historia, hemos superado enormes paradigmas como sociedad. Hace relativamente poco, la esclavitud y el trabajo forzado eran totalmente normales. Los derechos de las mujeres eran prácticamente inexistentes. Y ni siquiera los derechos humanos, que es la forma más básica de reconocimiento de nuestra humanidad, se habían escrito. Cada una de estas violaciones, en su tiempo, fueron aceptadas y defendidas, al punto que no se lograba ver una economía sin estos factores. Hoy, por más normalizados que estemos con el asunto, todavía queda pendiente una de las luchas más importantes, una que hemos arrastrado de generación en generación, una tan compleja que requiere de muchísimas partes trabajando entre sí para ser resuelta. Estamos hablando de la lucha contra la pobreza. Hay que dejar algo muy claro. La pobreza es una consecuencia y parte de diferentes factores, pero el factor más importante es la falta de oportunidades. Históricamente, la forma de atacar esta condición ha sido con caridad. Esto alivia temporalmente el problema, pero a largo plazo lo hace más grande. La caridad genera una situación de dependencia, en donde el que da queda arriba y el que recibe se mantiene abajo. Esta verticalidad impide el empoderamiento y el desarrollo de herramientas necesarias para vencer la pobreza. Y encima de todo, muchos piensan que las personas en estado de pobreza están ahí porque quieren, que la vagancia es la razón principal de su condición, que siempre va a existir, que es un mal necesario. Claramente esta lucha necesita un nuevo enfoque. Entonces, ¿qué tal si le damos un giro al asunto? ¿Qué tal si le damos un enfoque horizontal? Lo único que falta son piezas para que todo funcione, puentes para conectar. La idea es crear valor compartido, valor inclusivo. Tenemos que apartarnos de la mentalidad individualista y entender que entre más gana el otro, más gano yo. Que si al de la par le va bien, a mí me puede ir mejor que todos estamos sudando la gota gorda. Afortunadamente, el sector empresarial puede jugar un papel clave en esto. De hecho, las empresas tienen la capacidad de resolver el problema de la pobreza si se trabaja con el enfoque adecuado. La clave es unir oportunidades, y para esto falta una pieza. Por eso nace la gota gorda. ¿De qué se trata? La Gota Gorda es una iniciativa que reconoce a las empresas que adopten el desarrollo inclusivo en su modelo de responsabilidad social. Se trabaja con cuatro ejes, negocios con la base de la pirámide, inversión social, negocios inclusivos y voluntariado corporativo. Cada uno de estos ejes implica un plan de acción diferente y equipos de trabajo dedicados. Por esto, la gota gorda es administrada a través de horizontal. Buscamos empresas que estén dispuestas a cambiar el mundo. No se trata de generar responsabilidad social para mejorar la imagen. Se trata de mejorar todo lo que rodea a la empresa para que ésta crezca más. Hablemoslo con calma. Nos vemos el 12 de julio en el Hotel Radisson. Inscriba su empresa en lagotagorda.com. Hombro a hombro, todos sudamos la gota gorda.